ちょっと待って俺はねこのベスト・オブ・スーパージュニアあギリギリまであメンバー発表されなかったよなだけど俺は何ヶ月も前からこのリーグ戦出るつもりで この日のためにあらゆるベストを尽くしてきたんだよ私生活の全て他のレスラーが酒を飲んでる中ああ他のレスラーが酒を飲んで夜更かししてると思うと俺はねプロテイン飲んで早く寝たいってそのぐらい私生活でベストを尽くしてきたんだよだけどね負けたこれは 現時点では俺よりねドラゴンリーは強え現時点では俺がベストを尽くしてきても変わってねえ強えよもしかしたら俺のベストが、はあ、足りなかったんだろうかい。あの時ちょっとサボってたそういうとこもあるかもしれないだからこそねこれから全部ベスト尽くしたいんだまだまだ優勝諦めたわけじゃねえぞ B ブロック個人的感情が ustedes escucharon la gente como me ama estoy enamorado de Japón lo repito creo que la gente sabe la capacidad de cada luchador me siento muy honrado y agradecido con la empresa de New Japan por tomarme en cuenta en ese torneo. Soy el más joven, 22 años, y Dragon Lee está aquí poniendo de pie a la gente. ¿Por qué? Porque si en 22 años, en 4 años de luchador profesional, estoy logrando mucho, imagínense lo que puedo lograr después. Y no nomás eso, soy un luchador que se muere en la raya. Tuve una lesión fuerte en mi pierna no podía venir, pero el amor que le tengo a la lucha libre me hizo seguir adelante. Me hizo avanzar día con día en rehabilitación para estar en ese torneo. Me siento orgulloso por poder estar aquí, por poder sentirme bien, de salud. Y hoy esta victoria se la dedico a toda la gente de México y más aquí en Japón. Muchas gracias.